it, no fly, I feel no miss it Listen to me, why make it did We believe in rhyme, we complete it Watch me, everything is so fake I need it now, you need it, trust me Këta bate zbakë limbjandi, fatë pipjandë, fatë lingandë Tande një standë, du dur në frandë, po mangë në barë të batë stisandë Tu të vandi marrangjë, pi vjagje të ngartë në bomba, pi guatë Daturë dhe skartë dhe partë dhe filmë dhe mille Kombarse dhe rapë dhe kore një vartë Të mire tu skapë një serie, tu pakë repartë Ma tandë po turnë, ma tratë, ma visa pe carte, nu dire pa matë Guarda che tu combattere flat në flet të rëmbat zëpi gresh Unë i rapu the trash, usko gjerë të rëveka me stesën di flash Të ndrejqet ata ka si spek, të ndrej për bikesh Altë të vret, altë të stipi në mi të rap Altë shimën dashin e direkt, bitë të per me, caffè sciocco di Rolanda Fai rima mi blanda, fanete come canta Se parto ma vite che volo come taggante Di Marta, una rima che sento come pigliarti Prima come sollevo, prima che spieghi nata così mo Giri tu poi vivi casino, ni de flow, rimo show assoluta Racconta i presenti, le vende accadute Racconto ogni pronto tu mutera Porta se passa, salute Rapite dai su non è scuta, Non motivo per se fiera la venuta E desti mettere che è vissuta Se asciuga non butta po' bene parola Se più che accusa era ancora Rifiuta l'accusa minori racchiusa in dannata visione A secondo per imbrondone opinione Per nata rima che canzola, Per che funziona lezione addizione Ma, ma sta rima te ne porta l'attenzione Sta rima Dacă quena mă frena, pisol de fez queima Mandata da vinheta de que com a tudo de fieta Cidade que conduz o sistema Vem aqui de că n-a linha de creta Tu ritmo que sacha que că Que suna cultura, que a bater a morte Sepa ura, se pura, sacrifica e că que esprega Porca la rima che da rima se prima pensavano pa che te porta mine Sti diva te incantano ne tu la mirimo Io non ho fan dell'impianto già attivo motivo Podata più stima creativa su tipo che cange in arrivo Movina da stile di Ma Prima rispetto sta meta che scrivo tappata con I did, I did not fly, I feel not miss it Listen to me why make it did We believe in rhyme, we complete it Watch, everything is so fit I need it now, you need it Trust me come una dose in un tossico Un boss che farna mena si mena ma malena Cabeza lenta, l'istante che piglia Você se indossa ca muscolatura Musica è cura, ma mascata con un'altra cultura Sette note, sette volte, sette giorni che musica mi trova Metti in gioco tutta droga, a scrivere me ne serve ancora Fatta sta caggia, fanno pizzo, giorno, poche bozze campare A cervello mi sono mannaggia, ma che sei in azione carraggio Non una cosa che sono basta che fa bu Tate non sapano manco che stanno facendo sto fatto va bu Se mi seguo capisce che faccia più flow Se ti gene in giro che un ilda pulsho Tare che spessore o valore Se coda capo conti tu bomba da mo qua Trick tanto ando da tate tipa Flip tricks and anda meschi ma tizza ripa A ti per l'aria da viva pipa Te che schietta all'inizio ma te lo stipa Finza ancora che non sciuga non arriva Mica pensi che capa musica è stile tu Si vila Viene che te carica d'angeli sottile Si tocca na fila Si vila Pure che te rendono che ostile Ti pitenga per una rapina Io tenga fine canne non mi grida Sin da ancora non mi stanca sorrida Vedo che te sembra differenze Non fanga da classica e precoscienze Non fanga da funne rimi incontro tempo Più bomba che bomba sta banda da tempo Senti slang un dialetto t'offende coerente Ma rime che te crepano e rendi Tenga rime che non fili in assenza Fitta ma stoppa la doppia potenza I did, I did not fly I feel not miss it Listen to me why make it did We believe in rhyme we complete it miss it Listen to me, why make it deep? We believe in rhyme, we complete it Watch me, everything is so fit I need it now, you need it